Marius anegdotas. E, išvažiuojęs Petka buvo, blėt, spetsnazo mokymus, kuo pusę metų, na, Čiapaivas laukia, blėt, grįžta, na, į traukinių stotį laukia, Zaibys galvoja, blėt, Petka, užsihačioja, nes bus per pusę, bibi išlipa toks pats, kur aš neišeinu, na, stalgamina vos, ne, aš alkoholio, bibi, žinau. Kur biški grūdakas prieki vis tiek, žinai, na, kai pusę metų spetsnazė, kur, vat, kujas, darova, na, Čiapaivai senai matytas, kur, aba, e, on metimo gal pėstų šis, sako, duoliu kačiagu. Ką tu, naku, kaip žinai, pusmetį kūrą, kaip aiktų, seniai su dėdėm kūrą, ai, tembelis, va, bibidėjas, ane, o tai kūro mokymai, kai tu ten, žinau, kokių visko, na, kokių moko prijomų, ble, ten ir taip, ir iš ko, karočiui, ten aš tau skautę, na, tai parodyk kurvą, sako, nors vieną, ble, ble, aš tau Nu davai, nahu, žinai, nubėgo beisbolkę, atsinešė tas žiūri, kai piso nahu, apsisukęs per nugarą, kuručpaivas guli, eik tu nahu, debilė, kad čia darai, kurva. Tas sako, va ten, žinok, taip vas petsnazė iš kojos, kurva kala.